Morjes, morjes. Mulla on täällä eh, järkeä tekijänoikeuslaki-aloitteen tota, ää, eh, lehdistö tilaisuudessa. Täällä on taiteilija itse paikalla. Te, moi, mikä sun nimi on? Roi Hopiovuori. Sori, sano uudestaan. Roi Hopiovuori. Roi Hopiovuori. Kerro pikkasen tästä, tästä teoksesta, mikä on sun takana. Tää on sun tekemä. Älä se vaan kaukaa. Tässä on joku, jos ajatellaan joku tietty piste. Siis tässä on rikos. Tää on tekijänoikeuslaki. Laki mennä sikälle. Teoksen nimi on Pelakiuskalan. Teos Kalari tulee matematiikasta. Se on niin muuttumaton olio matematiikassa. Pelakius oli Augustinuksen taistelukaveri aikanaan. Ja, ja, tota, ja sitten kävi niin, että Augustinus vetää matsin. Mm? Muistaakseni aika pitkälle Pelagius torpattiin jonnekin Britteen saarelle ja, ja tota, siis tämä on sitä aikaa, kun raamattu muokattiin nykyiseen malliinsa. Joo, aika kauan aikaa sitten. Joo, ja, ja, ja tota, siitä, siitä sitten ja oliko niin, että sä teit tämän teoksen tota, kannanottona tähän tekijänoikeuslakialoitteeseen? On, joo, ja sitä on niin tekijänoikeusrikkomustava sikäli, että tota, Ehkä vähän kaukaa, kaukaa haettu, mutta nyt jo rasasettiin jotain muuta keskusteltu tästä näin. Mm. Näyttää, raamat on hyvinkin muodissa uudestaan ja uudestaan. Et se, millainen, mietin sitä, että millainen se kirja olisi ollut, jos Pelagius, Pelagiusta olisi tavallaan... Jos sillä olisi ollut myös tekijän oikeudet tähän, että mitä, mitä tämä kirjoituskokonaisuus niin muodostuu. Okei. Okay. No miten Eikä tämä... niin, että torpattiin ulos siitä ja sitten tuli aika pitkällä niin avustuksen näiden muiden hengenheimoisten näkään. No miten tota, sä tähän aloitteeseen suhtaudut? Tota, onko se sun mielestä hyvä juttu vai huono juttu? Se on kohtuullisen, kohtuullisuuden nimissä ja se on mun mielestä niin kuin hyvä. Asi se, se. Vietiin, sanktiointi vietiin niin kuin liian pitkälle mun mielestä. Sanktiointi? Niin, niin. siis tämä, että laittaisi sen niin kuin aika rankasta rikoksesta rikkomukseksi sen takia, koska jotenkin mä mietin niin kuin ja, tiede- ja taidemaailman kannalta, että jos tekijöille tulee se niin hirveä pelko vaihtaa dataa keskenään, ja me ollaan muutenkin vähän, vähän tota, maantieteellisessä syrjässä, mutta sitten jos me syrjäytetään itsemme esimerkiksi Euroopasta, Euroopan tiukimmalla tekee oikeuslainsäädännöllä, niin siis tiedon kulku. Jos sanktion pelko alkaa niin ylittää uteliaisuuden tai muuta, niin näin pienelle maalle mä tiedän, onko varaa siihen, esimerkiksi taloudellisesti. Selvä peli, kiitoksia. Ja sitten mä voin sulle sanoa vielä niin kuin... Taidekeskus, mulla